Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita kembali semula di dalam video kita game kita yang bertajuk Under di bawah tanah. Selambat menyambut bulan Ramadan. Hantu dah kena ikat tapi game horror still ada. Game horror tak kena ikat. So tanpa buang masa, let's go. Wear your headphone for better experience. Aku tak tahu game ni pasal apa. Okay Jadi kita akan mulakanlah Ramadan kita dengan game ni kita di bawah tanah Disember 1941 kita di bawah tanah ditanam mungkin kita kita kerja mining kot ha, Minecraft lah kita mining kot kan okay lama betul nak bangunnya right let's go ada flashlight oh ada ada flashlight where is everyone ke flashlight dia auto okay flashlight dia auto so kita ada pergi atas kita boleh lalu bawah juga so aku pergi belah sini dulu kalau tak ada apa-apa kosong Sound sound dia macam creepy juga Kita explore atas tengok apa ada Wih tinggi lah pula I must check the ground floor first Baiklah Okay Dia macam ada macam kabus-kabus sikit kan Habuk-habuk sikit Dan aku rasa ni horror experience Jadi aku tak sabar nak tengok Apa dia punya jump scare Ni apa? Inspect the ash This must be the way my my comrade go. So, kalau kawan-kawan kau dia askar ke? But how can I open it? Ah, itu kena cari ya. Kena cari something lah nak buka. Maybe crowbar. So, kita kena cari crowbar. Oh, ni. Shotgun. Tak boleh ambil. Sniper sebenarnya. So, aku dah boleh pergi atas ke? Yup, aku dah boleh pergi atas. There we go. Wui panjang betul tangga ni Wui okey okey okey dia baru load So aku boleh pergi atas lagi Okey So sampai atas mana aku boleh pergi ni Okey kita pergi floor ni dulu Tengok apa yang ada This war does not determine who is the right Only who is left betul Tak guna kita berperang Tak dapat apa Kalau dapat pulut tak apa juga This is strange The sound of the gun firing and people yelling have been replaced by silence there are something wrong. Just become quiet. Maybe uh, kau dah mati ke apa kan? So floor ni tak ada apa-apa. Cuma ada ada tulisannya. What just happened? Did we win? Is it over? I don't know. Maybe korang dalam uh, halusinasi ataupun dia ni dah mati mungkin. Right, aku pergi atas lagi. Ah, nampak? Ini bu kan askar ni What was that? Ini bukan Aska, confirm Ini adalah benda-benda mistik Aku pun tak tahu Bulan-bulan puasa ni Right kita dah masuk ke tempat gelap Gelap sungguh tempat ni Tak nampak apa Kiri kanan Oh my god Okay kanan Sekejap tu Itu eh, orang ke apa? Ui itu main bayang ke? Aku ingatkan bug tadi So ada orang di situ Tu tandanya kita di jalan yang betul Ada lembaga hitam Wih, eh, eh Oh ada bunyi tapak kaki tu Sekejap So aku Kat mana ni Nek turun bawah balik ke apa Asal tiba-tiba dunia ni makin gelap daripada tadi Okay aku boleh turun situ Right. Okay, aku tak tahu aku kat mana sekarang ni. Gelap gila. Compact tu tadi tak ada gelap sangat. So, aku follow je. Like, hey! Oh my god. Ha, <sighs> selamat menyambut bulan Ramadan. What the what? Okay. So, jump scare maknanya... Ada item yang perlu aku ambil kat sini. Oh, okey. So apa yang dia bawa dia bawa aku ke mana ni? Aku dah kena jump scare. Okey, tak apa, it's okey. Alright, oh kita kena lalu bawah ni. Bapaklah serius gelap gila tu. Semuanya berpunca daripada satu lubang yang kita nak masuk tadi. War is just a massacre of people who don't know each other. Ya, yeah, betul. Aku rasa game ni dia nak bagi pengajaran yang jangan berperang sama kita kan sekarang ni tengah berperang kan antara Russia dengan Ukraine kan. Sebab perang ni Bukannya ada faedah Haa Saya daripada hantu ni akan muncul Mungkin hantu ni tak suka orang perang kot So tak ada faedah pun Kau akan bunuh orang-orang yang tak bersalah Oh loading Aku ingatkan apa tadi So ini area barulah Okay Alright Apa ni? Time bomb collected Time bomb? Okay time bomb ni nak letak mana Ke kita kena letak dekat lubang tu time bomb ni Boleh jadi Boleh jadi So kita akan patah balik lah kan Sebab nak letak kat Lubang tu Kan Ah bunyi apa tu Hey Yo yo yo Sabar sabar Ya Allah Aku ingatkan kata ada monster Monster Rupanya ada monster Oh my god Aku nak tengok Tapi itulah Aku macam uh... Eh tangga dia tangga dia tangga Dikejar dikejar Dikejar lah Oh Oh Lari lari lari Wah! Kalau mati ni mesti kena lilut balik ni kan Ya ada hantu depan tu Ya Allah Okey okey bukan bukan bukan Okey so, so mana aku nak pergi ni So mana aku nak pergi Okey sini Okey lepas tu lepas tu eh! ah, ah, ah, ah, go go go go go. Ah. aku lupa dah Belah mana Bom tu Oh ni Yes Woo Finally escape Oh my god Janganlah kejar tu aku cuak gila we Comrade Oh dia, dia mati ke yes. See my wife? No, mati. Kena tembak. Kena tembak tu. Kena tembak. Only the dead have seen the end of war. Yeah, betul, betul, betul. Tak tahulah. Maybe. I don't know. Under. So, apa sebenarnya? Dia macam halusinasi ke? Ni, ni mesti perang perang toksik ke apa ataupun perang hazard? Ha, tak tahulah So itulah dia under Okay jump scare nya ada Ada Lepas tu ujung tadi kena kejar tu cuak jugalah Dapatlah tengok Kelibat hantu tu sikit Okay Aku toleh sikit belakang So okay lah kan Seram jugalah Aku memang Kena kejar memang kelemahan aku So kalau korang suka dengan video ni Macam biasa korang like Jangan lupa untuk subscribe Share komen juga kat bawah Aku memang baca semua komen Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Selamat menyambut bulan Ramadan sekali lagi Assalamualaikum dan 拜拜。